મેળા લાગ્યો છે હટારા આપે જામમાં પાસે મેળા લાગ્યો છે હટારા આપે હાથ પર વધન સીધું સાદ પર બધા સરા આપે દવે છલવો ના કરણ कचिलाया साण मेळा कचिला हया साण कचिलाया साण मेळा कचिला हया साण हा हिते मेरा मुलक ते के मरली जाण दबे हिते मेरा मुलक ते चण्याली जाण उनिलाया तक राहुल उनिलाया तक उनिलाया तक राहुल उनिलाया जैक जॅक मेळा गाडीला जैक गाड़ी गाडीला या जॅक मेळा गाडीला हया जॅक हा बिरे भाडेवाला मेळा के मारे का बैक हाजी बिरे भाडेवाला मेळा चम्याला का बैक कटिते यार राहुल कटित यार कटिते यार राहुल कटित श्याम्यली मेरा डाडोबा श्याम्यली डाडोबा श्याम्यली मेरा हा मंगसिरा का मेना ब्योला तो ब्योली आहा मंगसिरा का मेना बड़ो लो ब्योली की छातर राहुल चांदी लाया डोली की छातर राहुल चांदी será